mogu da ih vidimo odavde dobro. Mogu, ali slabo kroz ovo granje. Gledaj kako su se oni rasporedili čovječe. Zato sam ja nabavio specijalnu To ja jedno sada vam kažem, znači, vi znate na koja pitanja <laughs> mogu ja da odgovorim, na koja ne mogu. Ako to ne razumijete, mi nema šta da pričate. Slušajte mi sad vam kažem, znači, ja sad, znači, vi znate da taj problem ne možemo mi da rešimo, ni ja, ni ja, tako? Sve sam to. E, mi možemo. znači, na, na pogrešno mesto pričate, tražite odgovore na koje ja sigurno ne mogu da vam dam odgovor. A, mi, mi, mi ovaj, moramo da opravimo komunikaciju. Dobro. Mi, znači, mi moramo da opravimo komunikaciju našeg naroda i moramo Pogledajte, ovdje pravac ovo. Ovaj. 99 pravaca ovdje ima. Ali ljudi su navikli ovdje da prolaze. Ne, ne, ne, ne, samo malo da je. Ovaj su, znači, mi ne možemo fizički da blokiramo. Mi znamo ono što možda ne vidimo. Nemoj da, ovo kad ti kažem, kažem ti, a pa to je sigurno. potpuno provjerno informacija. Jel vidite, ovdje vijest štampa, misle da smo mi blokirali sve. Mhm. A, mi ništa nismo blokirali, vidjeli političara, vjerojatno. Da jedan Znači, moramo da upustimo, vi se sa Beorem dogovorite, kad nama narede... Pa nama je ovo problem, čovječ. mi, brate, da se A kako ja? šta ja radim? Kako smo mi narod? Ja sam... Najprostiji i najobičniji narod je Znači, mi nemamo se Da, da se da uopće da Da kraj i Neću više, skidamo pasač, skidam... Ne, Evo ga sljedeći imamo mandat. Meni kad kaže da ustavite sve, ja idem redom po svojim vlast. Ja imam mandat, imam vlast. Znači, znate kako Pozdravljeni na naređenje legitimisanje. Legitimisali smo čoveka, zaustavit ćemo vozilo, privešćemo ga, odnesemo. Pa ja pa ne želim da nego onaj ja pa ne volim da te privedem, razumeš, ali ako sam privezenja moram. A bolje, a bolje da kaže bojem, bolje da to, ali to opet vodi, u nepopularnost, e, e, u i nas i se ovako, ovako još I ovako i gore. Sigurno postoji bolje rešenje. Siguran sam da postoji bolje rešenje. Nema ga, brate. Ja nemam. završio rad, Ima ga Ne, znači, da ga ali nemamo, Da imamo, mi bi pa ko bi se... Imamo naš problem. Za sad mi ne možemo da vam dozvolimo da sklonite ovaj, da, da, da sklonite ovaj, na ovaj, očiste ovaj put. Znači za sad ne možemo, znači vi, kažem kako, kako morate. Mi imamo i kapacitete i ljude, ali ne treba se guramo da se šta mi možemo ganišemo, da nam se smije, da nam se smije cijela Srbija. Pa ne, zašto mi imamo, mi, zašto šta mi moramo da? Neće, da svi šta moramo da uradimo. Mi moramo, a, gore četiri skupštine. I moramo sa predsjednicima, drugim sa narodom, sa borovicima, da među zonu. To je naš sljedeći plan. I da uđemo kompletno među zonu, da zatvorimo kompletan put sa narodom. Koji, ovaj dole put? Da. Da kompletan put zatvorimo. Tim. Ako nas ne pustite ovdje, mi to, nama sljedeći plan je to. Sad ćemo mi reći. ja dođete da dođem, gore da šta ljudi pričaju. Ljudi ispred samo naroda, mene je glasao narod. E, ja moram da dođem ispred tog naroda sa svim tim ljudima i svi mi ovdje koji smo moramo da budemo tu sa predsjednicima opština i moramo tu i šta ćemo Šta ćemo da napravimo? Ajde prvo da rešimo u toku dana ovo da ide ovo. Da vi napraviš komunikaciju, pa kasnije da ti ostavim broj, ako hoćeš, pa da vidimo, možda će neko dozvoliti da to ne radimo dalje svesni su oni u Beogradu će mi to da i da poginemo mi su sa Mi da poginemo mi moramo se dokazati. Vi, ste, vi ste vojnici s jedne strane koji mi vojnici s ove strane. Mislim, nisu mi smo isti izdovoljni. Čekaj, samo jedno pitanje. Jel neće dozvoljavati da se... Mi da damo, vas ne može zadovoljiti. Ajde ovako. Se dogovorite, ovdje čekam ljudi, ja sam... Ajde, idi Ivan. Ako se vi dogovorite... Jeste vi, jeste uzeti... Nema, nije on čovjek, ništa. Ništa, nije on radim nešto. On radi, tu možemo, moramo imati neki podatak o vama. Pa može, nije problem. Moramo imati neki podatak o vama. E, on čovjek, već ću kažem, nisam poneo, podatke registarske Jel ovaj, na tebe vozilo, jel? Pa na mene, ali... Pa to, ajde mi mogu kući znaš? Dobro to. I ti mi čini se čovjekom tamo iza nas tim razgovor, pa legitimiši i uzmi podatke. Ovaj. možemo kažemo žut to vozilo, ne znam i ovo i ono, moramo imati ovaj... A čekajte, ko je ovo postavio na put ovdje? Idi, ne, ne, njim, to je formalno samo špaco. <laughs> Ne znate? Ne znam, Idi sa njim da ne misli da je nešto, Bog zna, ti si tužio, sajdi. Evo ga javi tužio da ne ovaj. bude... Idi ti sa njim, sa njima, da, da se ne plaši. Brate, ja, ja mi tužilac, ovaj čovjek. Ovdje, ovaj... Taman odemo odavde, odemo u Sanđak. I, dobro, tamo razumijem. tamo su druge prijatelje. Isto Moramo mi vlast da promenimo, ovu izdajničku vlast, to je, nama nije problem, niste vi, mi to znamo, ja ovdje to jeste Ja sam rekao Milan Ivanović, gospodine, a, mislim on čovjek je isto političar, on ima svoje stavove. Ja ne mogu da iznosim svoje stavove, mislim nije ne mogu, imam, imam stav koji svaki čovjek, znači, ali normalno. Znači, Ja mu kažem, gospodine, onog trenutka kad vi postanete predsjednik, znači, da, ja, ću vam, ja biti na inguraciji. Ja ću vas da slušam, da. A, bit na inguraciji, neće imati vernijeg čovjeka Sve znamo što si rekao. Znači, neće imati vernijeg Znamo, sve, sve, sve nam je prenesu. Znaš, mislim, ja imam mišljenje o tom čovjeku, ali jednostavno ovo su moje, što kaže, ordjes naređenja i, i nemam, nemam. ti da njima javiš to? Mogu. Kome? Službi tvoj. Da, da, da. Ti znaš s kim imaš kontakt, direktno. Reci ti njima, ako nama ne puste ovaj putovni usta nego mi krito, mi nemamo dalje, nemamo kut dalje, nemamo mi nadu. Mi ćemo da blokiramo međuzvonu sa narodom. Sa predstavnicima opštine, sa svim odbornicima, sve četiri opštine i sa narodom. Planira se da dođe negde oko 6 6 Imaćemo pomoći i sad. Da, da, izvijek. Baš pošto smo, brate. Molim. Molim. Ostaje, ostaje ovdje, ostaje ovdje. Ajde, vidi podalje, čao. Ovaj. Ne možemo, ne možemo mi, sad ću, ja, sad ću ja se čujem da kažem šta ste vi rekli, ovaj, ali sam siguran, <laughs> pa i, i, i ovaj iznad mene je u istoj situaciji. Znam. Samo je Ali će on tamo da prenese. Tu će da bude problem. Vi, Znači, Mora zašto moramo... Nema rješenja, znači, nema, oni su išli. Nemamo da prođemo. Poštuju Ja sam sad rekao e, Ti imaš skupštinsku deklaraciju koja je obavezujući dokument. Znači, Skupština je najviše zakonodavno telo ove zemlje. Koje u toj deklaraciji piše da se ne koriste zvanični prelaz. Nego da se ide alternativnim putem. I sad je nekom, to nema pravo niko da poništi. Ni predsjednik Republike, ni ministar policije, bilo ko. Nemamo ni mi. I onda on u jednom momentu nekomu da izvineš upravo muda, on sad, e. sad ovaj, donosi drugu odluku mimo te skupine. Pa nema strane. Zakon je na našoj strani. Ne ja. Deklaracija, da ne radiš pravu stvar. Jeste, ali ja mislim da svaki Srbin po savesti mora da osjeća da li radi nešto ispravno ili ne. Pa znam, ali mi ne možemo vama da, vas promijenimo, ja to znam, ali možemo da vam ukažemo da vaša savest, da čovjek da greš. Što se ne ide kroz ovaj, nešto? Zašto? Zato što je odnosno to Oni ne žele... Nemojte prolaziti prolazite kroz Šiptar. Nego siđite ovdje na put pa idite kroz nas. Kako da siđemo? Gdje da siđemo? Tu nema puta nigde. Mi smo taj put napravili. Evo ga ima ovdje, čim izađe se spusti dole pa ide na naš. Kako sada prolazimo? Ovde, ovo, ovo. Mi hoćemo na naš punkt da idemo. Mi smo ostavili, nije problem. Mi smo ostavili ovdje. Nam je samo problem ovaj šiptarski, što je šiptari. Pa ići na njega. Mi se da idemo. Na ovaj krat To je sad pitanje finese. To nije pitanje da li ste, ono vi ćete sutra ako vam kažu da zatvorite i tamo. Ali pazite o čemu se radi ovdje, gledajte. Gledajte, Forda hoće. Kej Forda hoće. Vrlo bi nas lako blokirao da dođe. Evo, oni stave dole blokadu i gotovo, mi ne možemo da dođemo. Evo je granica. Znate što neće to dole, zato što će biti Oni su nam zatvorili, mi smo to imali. da će narod doći, pa će biti smo Stvarno da idite preko naše A sada su umirili vas preko naše države, jer mi ne možemo se sukobljavati sa vama. S njima smo se sukobljavali, bez problema. Oni ne znaju da se šamaraju s nama, vi bi znali. Ja kad bi vama na vas nasrnuo fizički, vi bi na mene. To je, oni ne, oni li prse su odmah, oni ima 5000 evra platu i puca i nema, znaš. On je, on je gurno to na nas, na vas. On je se toga rešiti ako je ne puca i on koristi ga ne Ja imam petoro deca, ja hranim se, ja imam petoro deca, ja hranim petoro deca. Ali ovdje mnogo ljudi ne treba glasovati. To nije sad, svi imamo decu, svi radimo. Ja živim pored Drine, mnogo naših srbata ne treba da prolazi. Kao Drinu, mo, fizičke su na mašinu, tu ne postoji za nas. ja samo kažem kako su vas gurnuli, baš, ne, oni nas lako mogu da blokiraju. I imaju zatvore i čao, ne, mi ne možemo neće zato što će ti ovdje od nas, pa ćemo mi da se bunimo, oni ne znaju kako se, pa će da pucaju, pa kao što je bilo. znate, jer si jel vam ispričao neko za onu ženu? Ljube, ništa, vratili smo mašinu, ne daže ne, ne, ne, ne, kad su počeli da prskaju suzavce, kad su počeli da prskaju Nemci suzavce, jedna žena iz, iz potoka ima četvora dece. Ona priđe i uhvati jednog Nemca za muda, a bila rukometašica pre, znaš je ona? Znam bre, na sam, kad je pa u I uprede mu jaja i on padne u nesu kolabirao. I ovi pored vojnici, da nisu znali šta da rade, ih uhvatili. I sad kogod dođe iz Ubenog hoće hoće da se upoznaju sa njom. <laughs> sad je svakom sestra, snajka, Ništa, mi... Mi, mi imamo ovaj... Imamo, sad, imamo, imamo obaveze i ovo... Ovdje je nešto malo, samo nešto izbližno, ali idemo do kraja, ne moramo, to je pa tako, šta nam Bog da, ali nije dobro. Tako je. Tako je, mogu i da ti slike. Ulaže iz Srbije tu. Samo da se izmaknemo da... Da, Laži, ajde mjesto naređenja, ali tamo tamo je policajci koji su prisnika nisu kažu da za oni vidi tu zato što poznaju očito iz Greška, iz Duginog potoka, iz svakog od vas. I mi fizički držimo opet u traku, i opet ali kad najđete vi, oni se meri, ti prođeš i prođi do isto Samo prođi kroz I onda se penjete god. Nama kad neko, nama kad neko, nama kad neko kaže šta se radi, šta se radi, šta se radi tu, mi kažemo e, put je ruiniran, radi se, da se obiđe bajpasom taj put. Znam, ali sve znači... ide A šta ćemo sve reći kad cijela priča je samo Idemo polako pa nešto će da se reši. Nadam se da neće biti loše će se Nadam se da neće biti po vas, sigurno postoji bolji način da... Dobro ljudi, šta da dobro, ovaj- da Da da mi se za Yes. kako su ih, kako su ih lagano gurnuli ove, ove naše čovječe, vidiš? Gurnuli ih A da ne, ali kažem kako su ih stranci gurnuli, znaš, stranci. Ko će da dođe na vlast? A svaki budalo mora da sluša. Da. Nego stranci, za, kako su njih gurnuli, znaš? To je pitanje, kako su ih oni lagano ubacili ovo. yine koru diye. Cacconista